Immer Formulare nein, Formulare nessenza Texte. Ihre Kollege, der Praktikant Muni Kassem aus Ägypten, ist neu in Hamburg. Ձեր կոլեգան պրակտիկանտ Մունիր Կասենը Եգիպտոսից Համբուրգում նոր է։ Նոր է եկել էլի Hamburg. Er ist 25 Jahre alt und spielt seit Jahren Handball. Նա 25 տարեկան է եւ մի տարի է ինչ խաղում է ձերքի գնդակ, հանդբալ։ Jetzt möchte er in einem Verein Fußball spielen։ Հիմա նա ուզում է ինչ-որ մի ընկերությունում ֆուտբոլ խաղալ։ Er ist Anfänger und möchte sofort mit dem Spielen beginnen։ Նա սկսնակ է, Anfänger նշանակում է սկսնակ։ Erst Anfange und möchte sofort mit dem Spielen beginnen։ Նա սկսնակ է եւ ուզում է անմիջապես խաղալ սկսել։ Sofort նշանակում է անմիջապես, առանց ժամանակ կորցնելու։ Sofort կարևոր բառ է, հիշի։ Er hat ein Formular für die Anmeldung in einem Sportverein Նա սպորտային ընկերություններից մեկում գրանցման ֆորմուլյար ունի։ Անմելդունգը գրանցումն է։ Անմելդունգ նշանակում է գրանցվել, եթե ֆեղային ընկերությունն է, սպորտ ֆեղայինն էլ սպորտային ընկերությունը կլինի։ Helfen Sie ihm und schreiben Sie für Ihren Kollegen die fünf fehlenden Informationen in das Formular օգնեք ձեր գոլեգային լրացնելու 5 բացակայող տվյալները ֆորմուլярում։ Am Ende übertragen Sie Ihre Lösungen bitte auf dem Antwortbogen։ Վերջում տեղափոխեք ձեր պատասխանները պատասխանների թերթիկ։ Լոզունգը լուծումներն է։ Վերջում փոխանցեք ձեր լուծումները պատասխանների թերթիկ։ Այսինքն, ստեղ այս ֆորմուլյարը ինչ որ լրացրեցիր, վերջում այդ պատասխանների թերթիկում պետք է 5 հատ տող տված լինի, այդ 5 հատ տողի վրա պետք է պատասխանները լրացնես։ Հիմի նայենք, տեսնենք դու ինչ ես արել, ինչ սխալ ես արել։ Ոնորթը Համբուրգն է, չնայած որ ինքը նոր է եկել Համբուրգ, բայց իր բնակության վայրը Համբուրգն է, ճիշտ ես գրել ապրես, Բողով, թեթիկ քայտ։ Թեթիկ քայտը գործունեությունն է, այն անգամ էլ ասացի, աշխատանքը կամ գործունեությունը, ըստեղ մենք տեքստից տեսնում ենք, որ ինքը աշխատող չի, ինքը պրակտիկանտ է, դրա համար պիտի պրակտիկանտ գրես։ Իր գործունեության վիճակը հիմա ինքը պրակտիկանտ է։ Պրակտիկանտ, տարիքը 25, ու ստեղ գրած է Գևյունշ թե Շփոխտ, Գևյունշ թե Շփոխտ։ Գևյունշը ցանկությունն է, ցանկալի սպորտը։ Գյունշային անգամ բացատրեցի, որ ցանկությունն է, Գևյունշն է ցանկալի ցանկալի սպորտը ինքը ուզում է ֆուտբոլի ֆուտբոլ խաղա այդ ընկերությունում դրա համար ֆուտբոլ պետքա գրես Գևյուշ թե Բեգին Բեգինը սկսելն է այսինքն ցանկալի սկիզբը երբ ա ինքը ուզում սկսել։ Էդ էլ սոֆորտ ես գրում, որովհետև ինքը ուզում է անմիջապես սկսի, ինքը ուզում է սոֆորտ սկսի։ Ոչ ինչ որ սխալներ էր արել, այստեղ բարդ բարեր կար։ Հիմա մենք այս տեստերի վրա պարապում ենք, հույս ունենք քո իսկական տեստի մեջ սենց բարդ բարեր չի ինքնի կամ արդեն մենք պարապած կլինենք, դու արդեն կիմանաս քննությանը։ Բայց այս ֆորմուլյարը հեշտ է, սրանից որ մի 3-4 միավոր հավաքես, էլի լավ է։ լավա որ լրիվ 5 միավորը ճիշտ լրացնես, 5 միավոր կստանաս ֆորմուլярից, բայց որ մի 3 հատ ճիշտ լրացնես, էլի վատ չի լինի։